Palec w górę. W moich żyłach Chcesz zaskoczyć mnie, daj Życiem z tobą dzieli Yeah, yeah, yeah Palę mój skum, Zbieranie punktów Opróżnianie trunków Z tu z tu Jesteś fajna, ale nie wracam jak bumerang Mimo tego, że wiem, że chcesz chłopara Mimo tego, że wiem, że chcesz Jesteś bliżej tego, co jest, jak ty zera.